time ago. Ghosts don't break. Now, I'm gonna ask you one more Everyone time. breaks, Elias. Why don't you ask your buddy Ajax? Well, he were still with us. <laughs> Grab his chair. Grab his chair. Logan, bring him to me. Get him on the ramp! Bring that bastard over here! So this is how it ends, Elias? You're gonna throw me out of this plane? You're gonna tell me all about that deep side in San Diego. What? You gonna drop me, Lieutenant? Again? Answer me, Rourke. You really think you're gonna break me, Elias? Lorry को हम लोग लेके जा रहे थे उसके बंदे ने आके प्लेन क्रॉस कर दिया हम लोग का प्लेन क्रॉस ही हो गया है नीचे की तरफ से जा रहे हैं अभी पैरासेट ओपन हो गया है भाई भाई भाई भाई भाई, भाई। पैराशूट के थ्रू हम नीचे पहुंच गए हैं बट हमारा टीम कहाँ पर है हमको पता नहीं है saw him get snagged on some trees before we landed. Team भी नीचे पहुंच गया पैराशूट थ्रू अभी बंदे भी उनका बंदे एनिमी टीम भी नीचे भी दम को लोग ढूंढ रहे हैं और हमको उनके पास जाना है हमारा टीम के पास जाना है हमारे लिए वेट कर रहे हैं प्लेस में ओके ओके हमारा प्लेन जो जहाँ क्रैश हुआ है उसका अपोजिट डिरेक्शन में हमारा टीम मेरे लिए वेट किए हैं और उधर हम जाना चाहिए मेरे को यहाँ से क्राउच करके जाना होगा बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पर ओ यहाँ पर एक बंदा है पाउच करके जाना होगा आपको लिटरली चारों तरफ बंदे हैं हम लोग को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए हमको छुप छुप के जाना है मेरे पास मेरे टीम के पास पर छुप छुप के जाना होगा यहाँ उसको मारना ही होगा मेरे को देख लिया मेरे को बोलो अंदर मरना होगा मर आ मेरे को मारने के लिए चारों तरफ बंदे आ रहे रिलोड कर भाई तू कहाँ पर आ रहा है भाई पहले मार देते हैं उसके बंदे को बस कोई भी ही होता है उसके बाद क्या होना है तो चाहिए भाई छोटी गन से मन ये अच्छा नहीं लग रहा है तू क्या कर रहा है भाई वेट कर रहा है गोली नहीं मार रहा है ओके अभी अनिमी ख़त्म हो गया है मेरे को एक आग का टाइप का गाना है चाहिए मेरे को आग टाइप का गाना है ये बोला नहीं चाहिए उसका रिकल हो रहा है हाँ ये वाला कौन सा मैट्रिक्स वाला चलो ये हम भी ख़त्म हो गया बंदे क्रास के साइड में चलते हैं क्रास के उस साइड मेरी टीम वेट की है मेरे के लिए मेरा प्लेन क्रास करके यहाँ भी पड़ रहा है You have a of them headed your way. Copy that. Stay safe. पगलू तू यहाँ पर क्या कर रहा है वे और एक यहाँ पर है यहाँ पर एक है दिखाई नहीं दे रहा है ग्रास के जंगल में जरूर यहाँ पर एक लास्ट टाइम खेल रहा हूँ दोस्त लोग थोड़ा नर्वस हूँ वॉइस ओवर कभी किया नहीं है ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप लोग देखते रहते हैं बोल रहे थे कोई बोल रहा था समझ नहीं आ रहा है गेम कैसे खेलते हैं और स्टोरी क्या है ट्राई करूँगा ठीक ठाक तो बताने के आप लोग को होगा साहब नहीं नहीं नहीं यहाँ तो सला पूरा गैंग खड़ा है उनका टीम पूरा खड़ा है मेरे मैं तो ढूंढ रही है सबको मारूंगा चुन चुन के तो मेरा पेन ही क्लास क्रॉस कर दिया एक ही बंदा है शायद यहाँ पर जा रहा है लॉन फायर सुन के देख डैम और एक बंदा था गोली नहीं बजा उसको थोड़ा चेक करते हैं ऊपर कोई ये और एक है और एक है और एक क्या तो प्लाटून ही खड़ा थे मेरे को ढूंढ रहे थे अठारह से ठीक है यहाँ पर ख़त्म हो गए चलो मेरे टीम को ढूंढते हैं ये वाला गन मुझे बहुत पसंद है चल लोगों ढूंढते हैं हमारा टीम को गोस्ट टीम को इसमें ज़्यादा रिकल नहीं होता है ये वाला गन तो हेलो बंदे बंदे क्राउच कर दो क्राउच दो बंदे मारता हूँ एक गोली नहीं बजा एक एक गया एक गया तुम लोग मार दिया भाई चलो चलो चलो You boys good to go? Mako's picking us up two clicks from you. What the hell is that? Either way, let's not make ourselves an easy target. We यहाँ move से चलते quiet and हैं, quick, we'll सब make लोग। it home safe. Let's go! Helicopter का साउंड हो रहा है इधर कोई हेलीकॉप्टर भी है लो एंड ट्रेड करते हैं इधर से सेफली ऊपर हमारा टीम को लेके चले गए चले गए इधर से चलते बट ढूंढ हम लोग को ढूंढने के लिए पूरा पूरा टीम ही पूरा हम कुछ सोच रही है पूरा ब्रिज ब्रिज बना दिया है पहाड़ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं हमको चुप चुप के जाना है इधर पूरा हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं हमको ढूंढ रहे हैं Do it. I see him. Stay still and let them pass. Don't move. Let's move before they head back this और way. एक मिनट में हमको ढूंढ हम लोग हम लोग को ढूंढने के लिए जा रहे हैं हम लोग चुप चुप के जाना है इधर से बाहर निकलना है एक से बाजी रुक जाओ यहाँ पर बंदे मैं मारूंगा पहले इसको ओके एक डाउन ओह पता था तो चल गया अच्छा बहुत सारे बंदे भाई मारो मारो मारो इसको okay two down three down okay clear चलते इधर से नो नो नो यहाँ पर तो बंदा उतर रहे हैं हम लोग को ढूंढने के लिए स्लो स्लो चलते हैं इधर से साइड में पूरा स्लो स्लो चलता है किसी को नहीं मानना किसी को भी नहीं मानना इधर हम लोग को जाना है बहुत सारे बंदे हम लोग को मारते हैं हम लोग को बाजू के साइड में उन लोग भी जा रहे हैं भाई न्यूक्लियर छोड़ देना कोई नहीं नहीं नहीं चाहिए लेकिन चाहिए चलो इधर चलते हैं नहीं नहीं भाई हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर है कोई बोला हेलीकॉप्टर ओह भागो भागो यहाँ से भागो भागो यहाँ से